Assalomu alaykum azizlar. Bugun sizlar bilan suhbatlashadigan mavzuyimiz pnevmoniya kasalligi. Bu kasallik haqida sizlarga qisqacha ma'lumot yetkazaman azizler. Pnevmoniya kasalligi o'pka yallig'lanishi, ya'ni o'pka to'qimasi, alveolar, oral to'qimalari, mayda qon tomirlarining o'pchil yallig'lanishi bilan kechish kasal hisoblanadi. Pnevmoniya rivojlanishiga turli bakteriyalar, stafilokok, streptokok, pnevmokok va grip, paragrip, turli virusli kasalliklar ko'k o'ta qizilcha va bakteriyalar asorati sifatida ham bu pnemoniya rivojlanishi mumkin ayrim holatlarda pnemoniya rivojlanishiga allergik holatlar yoki fizik va kimyo holatlar ham ta'sir ko'rsatadi azizlar shuningdek pnemoniya odamni qattiq sovuqqa tushishi jismoniy ruhiy toliqishi organizmni zararlanishi kasallikka qarshi kurash ya'ni immunitetni pasayishi ham bu pnevmoniyani rivojlanishiga olib keladi azizlar kozat uçusu, ya'ni bakteriya zamburug viruslar o'pkaga nafas tizimi orqali yo bo'lmasa qon va limfa orqali o'tadi Öpçen yalılanışı, yallanishi katta va kichik joylashishiga Bunlar bular ve va o'choqli pnevmoniyaga farqlanadi kelib chiqishi bo'yicha ular uy pnevmoniyasi şifakona pnevmoniyasi perinatal pnevmoniya va e, immun tanqisligi natijasida kelib chiqqan pnevmoniyalar ham farqlanadi azizlar endi krupus pnevmoniya buni aytadigan bo'lsak bunda ya'ni o'pkaning o'ng tomonida yoki bo'lmasa uning bir necha segmentlari zararlanishi natijasida kelib chiqadi rassan bu o'pcha boshlanib bemor vujudi qaltiraydi tana harorati ya'ni o'ttiz to'qqiz qirq gradusgacha ko'tariladi azizlar kuchli hansirash kuzatiladi nafas olganda yo'talganda yoki aksirganda e, bemorda o'sha zararlangan tomonda o'ta darajada kuchli og'riq kuzatiladi yo'tal boshlanishda quruq bo'ladi keyinchalik ya'ni yopishqoq balg'am ajraladi balg'am rangi zangsimon tusda bo'ladi azizlar bu balg'am ajralishi bir hafta davom etadi u vaqt oralig'ida bemor darmonsizlanadi terlaydi bosh qattiq og'riydi uyqusi buziladi ayrim holatlarda ko'ngil aynab qusishlar kuzatiladi keyinchalik bemorda yuz va lunj sohalarida uchuq yo bo'lmasa toshmalar toshish kuzatiladi ko'pincha bunday bemorlar og'riqni kamaytirish maqsadida o'sha e, zararlangan tomonida qarab yotishni afzal ko'rishadi bu nisbatan oz bo'lsa ham og'riqni kamaytirishga yordam beradi endi o'choq o'choqli pnevmoniya tokmalarının çigarlanı sokası sohasida bo'laklarida alveolar va bronxlarda yallig'lanish bilan kechadi o'choqli pneumonia ko'pincha yuqori nafas yo'llarining o'tchil infeksiyelerden keyin rivojlanadi bunda bemor soğuk katardı, eti çıkardı. tana harorati ko'tariladi 39-40 gradis gradusgacha ko'tariladi ko'krak va kurak ağırıp og'riq kuzatiladi yo'talganda qurib yoki shilimshiq yelingda balg'am ajraladi pnevmoniyani bilan kasallangan bemorlar o'z vaqtida davolansa bular butunlay sog'ayib ketadi bordiyu bular o'z vaqtida davolanmasa og'ir asoratlarga olib keladi kasallik og'ir turlarida albatta bemorlarimiz statsionar sharoitda ya'ni kasalxonaga borib yotib davolanganlari ma'qul azizlar shart va zarur E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling azizlar.